Altzako jolasak. Gaur egun osoikoa da ordenagailua, telefonoa edo bideojokoak erabiltzea denbora pasatzeko eta jolasteko. Baina teknologia hauek azken urteetan garatu dira. Zer egiten zuten altzako aur eta gazteek orduan teknologia hauek ez zeudenean? Jolas gehienak jendeak asmatzen zituen, kaleetan topatzen ziren lagun eta auzokideen artean. Jolas batzuk aspaldikoak ziren, baina jolasteko moduak jolaskiden artean adosten zituzten. Askotan ez zen materialik behar jolasteko. Ezkutak entetan jolastea, lasterketak egitea, inguruak arakatu edo esploratzea, abestea, txaloka eta taldearekin koordinatu zabestiak kantatzea, tilkerrak harrapatzea, edo aingirera joatea oso jarduera entreten ziren. Hauetako jolas batzuk orain ere egiten dira, behar bada, zuek ere horretara jolasten zarete batzuetan. Aitona monen garaian, asko gustatzen zitzaien udan altzako errekara joatea bainatzera. Gurasoi ez ere esan gabe. Arropa zazpi egunez garbirik iraun bar zuen, eta bainatu alizateko, arropa guztia kendu eta inguruko zuaitzetan zintzilikatzen zuten. Horretaz gain, aintzira edo horreke inguruan harriak hartu eta borobil bat osatzen zuten uretan. Horrela, bertan arraintxoak, zapaburuak eta beste animalia batzuk harrapatzen zituzten. Aur askok txoriak harrapatzera joaten ziren, eta horretarako, txorien kantuak imitatu edo kaiola batean beste txori bat eramaten zuten. Horri erreklamoa deitzen zitzaion. Arrapatutako txoriak saldu edo etxera eramaten zituzen janaria prestatu eta jateko. Orain dela gutxi arte aurrek ere etxeko ekonomian parte hartzen zuten eta lana jolas bihurtzen zuten. Jolasteko material batzuk ere erabiltzen zituzten, ala nola txibak, kanikak edo sokak. Sokekin soka saltoan jolasten ziren edo soka tira lehiaketak egiten zituzten. Kanikekin eta txibekin trebetasun jolasak egiten zituzten edo elkarren aurkako lehiaketak. Pilotaz frontoian jolastea ere oso gustoko zuten, eta gehienetan, pilota horiek kortsoa eta galtzerdietako ariak erabiliz egiten zituzten aurrek. Jolasteko materialak konbartitu egiten ziren auzokideen artean. Zein jolas asmatzen dituzue lagunekin kalean edo plazan zaudetenean? Hauzoko zein lekutan mugitzen zarete esploratzeko eta jolasak egiteko?